Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kai meditas pri articoletto è la gazzetta articolo la esperantisto 1901 pagio 101 citie zamenhof estas parolanta pri la gravezzo dis donadi libretto in pri esperanto kai li uzas uh, eh, i uh, arcaismon li parola spri societo kai li uh, en con un tempo esperanto oni dirus associo hm? do, li volas doni quelcaen consiloin, char li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parolanto fondi ne grandan accian societon por el donado de verco in nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas eh, trebona pri la propono, sed li anca udiras Io. Do, mi gainis amicoin de Esperanto, nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la potion, cae poste, ciam vi estas sola en via ciambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libretto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contrao parolante contrao la eblezzo de tia fero, che lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en geo culoi, cene nion helpos alla fero. Do, tio la mia sas tre interessa. Char mi pritaxas tio in eh, ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e kai validai. En mia persona esperto. Nur se estigas gruppo kiu esplicite intensas lerni la lingvon, exemple uh, mia esperanto classo en la universitato, done tiu risco ne vere exista. Sed in ciui aliei casoi, effettive la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero estis che a mi parolis pretio individue do kun homoi unu post la alia en gruppoi tio ne vere bone funkcias mi pensas char aro da homoi ne ni diru tiel gruppo estas pli ol aro da homoi da homoi. Hm? Estas grupa identezo. Do, kiam estas grupa identezo, la manieroi rilati unu cun la lia, uh, eh, io mette shangigas. Cai do, tio pos influi. Cer, oni devas surmeti la mascon de la grup ano, de la membro de la grupo. Che do dependas de la grupo facte. Do pli bone. Do facte effettive mi pensas che interessigi pri esperanto estas iel intima electo. Tre persona do tio la mi clarigas kial ci tiui vortoi estes ancora actualai. Do, mi dankas pro vi atento, mi salutas vin kiel ciam, antauen sen fine, cae gis morgau.